Hello，大家好，我是王刚。现在我们去拜访一个神秘人物，我们亦师亦友，认识了大概有两年多了。然后我先不说他是谁，嗯，我们待会儿去，在路上我会跟大家介绍一个小姐姐。先跟大家透露一下，她十二斤，好吧，走吧。 现在我们已经到了成都了，然后就是虎哥的工作室附近。前面这位就是我们所说的十二斤小姐姐，星星。哎，Hello，跟大家打个招呼。Hello，大家好，我是星星，来自于重庆。传说中胖了十二斤的小姐姐就是我。刚来的第一个月，我没想过我会胖十二斤的。但是刚哥做菜的话太好吃了，然后导致我每天无节制的吃。不过没关系嘛，毕竟身为一个吃货的我，呃，唯有美食不可辜负嘛。 好，我们走吧，去超市买点东西。好，好的，没有卖吧。 好，好。来。好香，好香，好香！不要说普通话，都是听得。快坐，快地方风景真的好，夜景好吧？夜景其实好，就是其实噪音还是有点大。而且还有地暖，我跟你讲，我们拍摄所以有地暖，也不冷。现在我们到了火哥的工作室。 然后火哥做了很多菜招待我们，今天要长多少斤你说了算。嗯，两斤吧，最多两斤了，不能再多了。不要偏的太多，你比如你长到啥子一百五啊那些，你就很难回去了，你 <laughs> 就回不去了。那就找不到回回瘦子的路了。哦，那个基本上就回不去了。啊，是。我天！你喊我，我天，一百四。你你情况不一样，你妈你都一百七了，你还要啥子？你还。 这一个是火哥家的腊肉，这个是麻辣香肠，这个是也是香肠，川味香肠。哦，这两种不一样的。对，这儿有两种香肠，种个川味，一个一个麻辣，然后还有一个就是我们的烟熏腊肉。烟熏腊肉。哦，这个我先上，你上吧。哪个是麻辣的，这个？我看这个是这个是麻辣，的，这个是这个是川味，这个是川味，这个就是相当于就是五香五香味。 自贡跟成都还是两个口，我觉得。肯定嘛，嗯，肯定是味道还是还是。他这个其实呃，我们这个香橙是偏少，还是吧？不怕张啊。这个是不香的。他准备了两斤了，你的基础是好多嘛？你长十二斤之前基础是好多？八十多，相当于百二十多，那也无所谓。 来来，还有下上个糖醋排骨，小姐姐。送筷子。来来来，来，小酥肉。过那边。辛苦了辛苦了，八十的板。 <laughs> 八十的板。八十的板。这个这个是笋子烧排骨，笋子排骨鸡，排骨鸡啊，哦，笋子排骨鸡。提前走的，味道都就味到。凉粉，哦，凉粉好大，姐姐。哇。 正正正正。其实你说成都的那个夜景哈，还是多漂亮的。哦，那边就是环球。哦，那边就是环球嘛，全世界最大的单体建筑。这边你说这边是绕城。那儿就是绕城入口，这儿你们直接就从那儿你就上绕城，知道吧？就就回去了，很方便的。 路上慢点儿，多多加强我们小河帮跟小河帮的技术那个交流，必须要交流。我觉得，其实有时候川菜来说的话，只有交流才能进步。对对，大家互相进步。对的，好，小哥慢点，注意安全哈。好，那就今天我们就先聊到这儿，要得走了。好的，好，拜拜，拜拜，好好好，拜拜，哥哥拜拜，好，要得要得，慢慢走。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。